тебя зовут? Меня зовут Эльфина, а тебя? Меня зовут Сантула. Приятно познакомиться. Рада знакомству. Сколько тебе лет? Мне 13 лет. А тебе? Мне 12 лет. Как твои дела? Спасибо, у меня все хорошо. А у тебя? У меня все отлично. Чем ты занимаешься? Я ученик седьмого класса, и я хожу на плавание. Также я изучаю занимаешься? Я хожу в шестой класс на волейбол и на дополнительные уроки. А какие твои хобби? Мне нравится танцевать, рисовать, смотреть телевизор, играть на компьютере, гуляться с моим подругой. А твои? Мне нравится читать книги, плавать в море, путешествовать и играть со своей младшей сестрой. Откуда ты? Я из России, Сочи, Кавказ. А ты? Я из Греции, из А что ты делаешь в Греции? Я на каникулах. Я отдыхаю со своей семьей, изучаю достопримечательный язык и купаюсь в море. Хочешь, я покажу тебе город? Да, с большим удовольствием. Начнем с Белой башни? Да, конечно. Поехали! Всем спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал, вносите лайк, поставьте лайк и оставьте комментарий под видео. Пока-пока!